Fotografía y red social. La tenue línea que separa el creativo del productivo. Vamos de una. Hace dos años empecé en Instagram. Ah, voy a subir mis fotos, tal. Y no me importaba. Y, o sea, y me parece súper importante, o sea, nosotros que hacemos fotos, o sea, que sea el arte que sea, tenemos que tener un medio de exponer, así, ¿no? no que sea crucial, pero es importante, ¿eh? ni que sea para que salga chamba, <laughs> que se diga, ¿cierto? Pero yo he percibido, al menos a nível bem personal, eh, que há uma linha muito tênue aí entre em que te que te leva a salir de, criação espontânea e entrar em produzir producir. de pronto tu tá, já já não te importa em fazer foto, fotos desde el corazón, crear, tú estás simplemente necesito postear, necessito ver se alguém deu like, necessito ver os comentários e eh, e te vai separando dessa linha é, é muito sutil assim. E de pronto tu tá trabalhando para Instagram e já, <laughs> já foi, já. O sea, la cosa é publicar, publicar, postear, postear. Ou seja, eu várias vezes he caído nisso, assim. Então, tem que tomar cuidado essa quantidade, qualidade, não sei. Não é que há um, padrão de qualidade, não sei. Na qualidade que é para ti, né? Então vocês é, não perder esse esse contato né, com o mundo. é Aqui é que cuidar de não perder essa linha, assim, esse contato e cair na pura produtividade. Assim. Já falei sobre produtividade e criatividade em um vídeo passado e isso, por suposto, se, se tu criativo está explotando, assim, por suposto que tu produção também <laughs> vai ser assim, não? como uma cascada, assim. Mas desde que tu tiene, tenga consciência de que tu estás respeitando tus ritmos. Assim. Então, entonces, fotografía y social, hay que, eu opino que há que cuidar nesse sentido. assim. ¿Vale? Não volvemos produtores de imagens puramente técnicas ou não sei. Não. O que opinas, Tom? Deja ahí en los comentarios. No te olvides de suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima.